من باريس أهلا وسهلا بيكم أنا مايسترو بشوي عوض درست علوم الموسيقى في جامعة السوربون وفي معاهد الكونسرفاتوار المتخصصة وأعمل في المجال الموسيقي هنا في باريس في الفيديو ده هقول لكم على كل ما يخص ومواصفات ال MIDI keyboard المختلفة ال MIDI keyboard هي لوحة مفاتيح البيانو الإلكترونية وهي مصممة خصيصا إن لوحدها مش بتخرج صوت لكن لما بتتوصل على الكمبيوتر وعلى برامج الآلات الموسيقية بتخرج صوت ال MIDI keyboard لها وظيفتين واحد عزف المؤلفات لتسجيلها على الكمبيوتر اتنين التحكم في برامج الآلات الموسيقية وتغيير طبيعة الصوت الشركات المنتجة لل MIDI keyboard كتيرة أهمهم وأفضلهم ناتيف إنسترومنتس أرتوريا نوفيشن أكاي إم أوديو نكتار و Alesis كل شركة منهم عاملة لوحات MIDI keyboard مختلفة ازاي اختار منهم علشان تقدروا تختاروا ال MIDI keyboard المناسب ليكم لازم تخلوا بالكم حسب احتياجكم من الاربع عناصر دول أولاً الحجم ال MIDI keyboard لها أحجام كتير أكثرهم استخداماً ال 25 أو 49 أو 61 أو 88 مفتاح إزاي يختار الحجم المناسب؟ لو أنتم متقنين لعزف البيانو وفي مؤلفاتكم ومعزوفاتكم بتستخدموا المنطقة المنخفضة والمتوسطة والحادة في نفس الوقت يبقى لازم لكم MIDI keyboard. 88 مفتاح أو 61 مفتاح على الأقل لو انتم مش متقنين عزف البيانو وفي معزوفاتكم ومؤلفاتكم مش بتستخدموا المنطقة المنخفضة والمتوسطة والحادة في نفس الوقت يبقى يناسبكم MIDI keyboard. 49 مفتاح أو 25 مفتاح على الأقل ثانيا حساسية مفاتيح العزف يعني لما تعزفوا على المفاتيح بضعف الصوت بيكون ضعيف ولما تعزفوا بقوة الصوت بيكون أقوى الميدي كيبورد ثلاث مستويات من حساسية المفاتيح عديمة الحساسية متوسطة الحساسية أو بالغة الحساسية ودي بتكون قريبة جدا لآلة البيانو كل ما كانت حساسية المفاتيح أعلى كل ما كان أفضل كل ما هتكون أغلى ثالثا مفاتيح التحكم الإضافية هي مجموعة مفاتيح إضافية للتحكم في برامج الآلات الموسيقية وتغيير طبيعة صوتها زي كده تغيير دايناميك وطبيعة الصوت تشغيل الأربيج الأوتوماتيكي تغيير طبقة الصوت أوتوماتيكيا مفاتيح التحكم الإضافية كلما كان عددها أكبر وظائفها هتكون أكتر وده أفضل كلما هتكون أغلى رابعا طريقة التوصيل لل MIDI keyboard نوعين من التوصيل إما ما يوصل بال USB وده بيتوصل بشكل مباشر للكمبيوتر وكل أجهزة الموسيقى اللي فيها فتحات USB أو ما يوصل بال MIDI وده مش بيتوصل بشكل مباشر للكمبيوتر إنما بيحتاج كارت صوت خارجي لتوصيله يبقى علشان تختاروا ال MIDI keyboard المناسب ليكم لازم تخلوا بالكم حسب احتياجكم للأربع عناصر دول حجم ال MIDI keyboard حساسية مفاتيح العزف عدد ووظائف مفاتيح التحكم الإضافية طريقة التوصيل USB أو MIDI الحلقة دي خلصت لو عايزين تشوفوا الحلقات الجاية اشتركوا في القناة وفعلوا التنبيه ولو عندكم أي أسئلة تخص أي حاجة عن الموسيقى اكتبوها تحت الفيديو وهرد عليكم